大家好，这里是 W Lab。我们今天要来做的是洛神花杯子蛋糕。洛神花呢，在迪化街可以买得到。可是你买到它就是长这个样子，蓬蓬的。然后呢，我们要把它捏碎，让它它变成小碎片的时候呢，用二十五克的洛神花加两百五十克的水，然后我们来做成洛神花水。 好，接下来我们要开始做洛神花杯子蛋糕的蛋糕体。首先呢，我们先把蛋打下去，要用两颗蛋，然后拿出的搅蛋器，接下来把它打一下，再加上一百二十五克的奶油，把它混在一起。 接下来加一百二十五克的面粉，一百二十五克的糖，加四分之一的泡打粉，四分之一的苏打粉，再加四分之一匙的香草精，再加上一点五匙，大匙哦的洛神花水，对，这就是我们刚刚熬的那个东西，然后再把它搅拌在一起，搅拌完呢就可以把它送进烤箱了。 我们现在要来做奶油霜的部分，奶油的话需要一百五十克奶油，要室温。然后，且你看，按下去可以按得下去的那种，才是最刚好。然后不要用到放太软的，放太软它上面一定会有一些光泽感啊，那种就是太软了，那们不太方便用。接下来呢，把奶油打发。 好，接下来我们要加上三到四匙大匙的洛神花水，先加三匙，如果觉得还有点太干的话，我们再加第四匙。好，我们把它装好挤花袋之后呢？ 接下来我们要做洛神花糖浆，我们需要两百三十五克的糖粉，五十目的洛神花水，二分之一大匙的玉米糖浆，接着把它搅拌在一起。我们刚刚把杯子蛋糕送进冰箱里面冰，它会变得比较硬一点。 上面奶油会变硬，然后我们就可以帮它做上闪亮亮的糖霜了。拿出咱们亲爱的护手滑，在上面当装饰。好，接下来就把它送进冰箱里面，让它凝固一下就可以了。完成。